始まりました少量チャンネルということで今日はえっ、ー、と東京レインボープライド初日にやってまいりましたなんか今日朝その原宿駅に来た時にね、うん、こ <laughs> れ早速ね待ってうん早速プレゼントいただいたんですよシリファムさんに、はい、また多分 今日会えると思うので、うん、ねいろいろ交流してるところとかも撮れたらいいかな楽しみだねうん楽しみですとりあえず乾杯しましょうか、はい、乾杯乾杯うんよし冷えてる、うん、じゃあ撮っていきますはいはいプロに来てますすごい人いっぱいいてねえねさあさあ 着きました公園の中から来たらなんかちょっとね違う方向から来ちゃったよねそうだね、うん、ちょっと優雅な気が人に混じって、ね、回ってきたまあいろいろ回っていきたいと思いますねいろんなょっ並んでたからかわいそうかなあ今日は何杯飲むんでしょうか美味しい美味しいね美味しい 何何激うたら丼あー怖い美味しそううまそう俺らもキャーって言われたんちょいちょいちょいちょいこれも入ってるこれこれはこれでちょっとああ面白い面白い面白いでしょ はい早速なんですけどお会いできましたセイ <laughs> バンドブレンさんです、こんにちはいやめっちゃ会いたかったからね嬉しいめちゃくちゃ嬉しい会いたかった画面越しでしか見れなかったからいや本当にありがとうございますなかなかねアメリカと日本だから距離があるし、こういう機会がないと 嬉しい、ね、テンション上がりっぱなよかったでも初め会えたよ、うん、いやでどうだろうねと思ってねなんで、はい、っ <laughs> ていう感じでした。まとめれなかった。っていう感じでした。まとまってない。あ、大丈夫。ありがとうね、いろいろ回ってきたね。うん えっとですね、急遽なんですけども、うん、えっとちょっと交流の場を設けました、でまあどれぐらい来るかわからないですけどもなんかいろいろねそういうのも取れからね来てもらえたら嬉しいよねうん思いますちょっと待ってみますはい一人目来てくれました。 <laughs> ありがとうございます。名前聞いてもいいですあ、下の名前でも。あ、えっ、ー、と、じゃな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 来てくれました。やばい、優しい、優しい。 <laughs> いうわけでいろいろいろいろ回ってきて、 <laughs> はい、回ってきたね今回はまあいっぱい出会いもあったし楽しく過ごせましたねねまたこういう機会を作れたら、ね、会える機会そうだね、うん、うん、ぜひまあすぐではないけど、うん、やっぱり国際とかねそういうのもいろいろ企画したいよね、うん、なのでぜひまた、 楽しみに待っててください、はい、というわけで今日はここまでここら辺まで、はい、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますおインスタツイッターもお願いしますではまた